जो कह देते हैं कि तुम तो गांव वाले हो क्या कर लोगे हाँ एक उसके लिए है कि अबे जाले लगे पड़े हैं तुझे पता नहीं तू किस लहर में है अबे जाले लगे पड़े हैं तुझे पता नहीं तू किस लहर में है और क्या कहा था तूने मुझे तू है ही क्या आज इस गांव वाले के चर्चे तेरे शहर में है